Mwanamke mwema mumeo anapotoa hela hugeuza uso kwanza, anajua mali ni nini, fitna, na huridhika kile atakachopewa na mumewe, na kama hakuridhika husema tu, mume wangu, hebu kama, kama uko uwezekano ya kuongeza kidogo, ongeza, kwa sababu siku hizi mahitaji ni makubwa kidogo, kwa raha, kwa utaratibu eh, ah, Pesa yako haitoshi, anapigwa nayo ya uso, haitoshi kama hodari, kaa nayo wewe. natoka hela inatolewa kwenye wallet, katoa macho, katoa macho kama anakimbiza mwenge. Ujue huyo mtu hatari sana, huyo mtu hatari sana. Akipata nafasi, koti ya bosi au kanzu ya bosi inapigwa bambasachi, kanzu inainuliwa mikono juu kama imekamatwa na polisi, inapigwa sachi. atapiga kelele mwanamke kwa kuiona kondomu kwenye mfuko, akiiona elfu kumi hasemi kitu na wala hamwambii mwenyewe kwamba bwana we niliona elfu kumi kwani kuna wengine huwafulia waume zao unafikiria wanafua nguo zao kwa kupata thawabu na mapenzi anajua huyu anaweza akasahau nikapata mdogo mdogo. Izangu weka hapo, weka hapo. Na wakati anapotaka kuzifua tayari anazisachi sio kwamba amekuta kitu aseme ah, hichi kitu nimekikuta hichi hapa, mume wangu, hizo hapo pesa zako. Kama mume naye si bahili, kama mume naye siyo jitu ngangari, roho ngumu kumpa mkeo kama akakuta elfu tatu nne akaambiwa chukua hizo zako wewe, sadaka yako mke wangu. Ujue na hili jana dume nalo jasiri na roho ngumu.